يعني المعرض زي ما انت شايفه وجيتي هو اسمه حتى على البوستر صناعه لبنانيه او ميد ان لبنان آه، طبعا له علاقه بلبنان وبالاخص بكل آه، نجوم غناء البوب اللبناني تحديدا الستات يعني هو ده فكره المعرض مبدئيا آه ليه بقى لان هم آه يعني غزوا العالم العربي وغزوا مصر بحب شديد من الناس آه بيحبوهم وبيقلدوهم وبيسمعوهم طول الوقت هم مش مفروضين بس عندهم القوه في, في ان هم يعملوا آه، رساله او خطاب ما يعني انت طول ما انت ماشيه بتسمعي اغاني بتفتحي قنوات التلفزيون بتلاقيها موجوده آه، اغانيهم طول الوقت ماشيه بالعربيه سايقه بتلاقي البوستر والبانر بتاعهم يعني هم مفروضين بشكل او باخر طبعا هو مش فرض يعني آه، غزو ولكن هو لو مش هتتباع عندنا غير لما عندك سوق الناس عايزاهم بس هي بقى الفكره الناس عايزاهم لان هم عايشين واقع اعتقد محبط جدا فالثلاث دقايق بتاعت الكليب الجميل قوي اللي نوال الزغبي فيه بتبقى جميله ورفيعه و... وعايشه في فيلا او قصر عظيم او او او فيها حريه هو الناس بتعيش الحلم ده ثلاث دقايق او دقيقتين او دقيقه حسب فتره الكليب لانه يعني هو دي الفتره ال break الواحد يقدروا ياخدوها يعني الدنيا فعلا آه، بايخه جدا يعني حاولت اجيب الصناعه اليابانيه دي اللي هي اللي بنتكلم عن فئه الفنانات وخليها يعني مقفوله ومركزه مركزه عن طريق ايه عن كميه الابهار الفظيع آه، بالالوان آه، الملابس الترتر والريش والجليتر وكل الحاجات يعني كلها يعني حاجات ليها علاقه بالصناعه نفسها الابهار لان هم مثلا لما قعدت بقى اتفرج واعمل آه، اشوف بيصوروا الحاجات ازاي وبيعملوها ازاي مش عارفه ايه هي الحاجات نفسها مش مبهره بس هي يعني تلاقي الخشبه حقيره وبتاع فجبت برده خامات مش غاليه خالص يعني الخياطه دي كلها حاجات خامات مش غاليه بس ازاي بقى اقعد احطها جنب بعض وارصها واحط لميع وبتاع عشان لما تشوفيها تلاقيها سبارك يعني تلمع كده واللي هو شو كلمات calligraphy. معظمها عن الحب والغرام والهيام والشوق اللي هي فكره هي دي الصناعه هي هي دي يعني اعمده الصناعه دي الرومانسيه والحب فكره المباع يعني او اسامي اغاني الفنانات المنيات اللي انا رسماها ازاي انساك وحب السنين وانا الحبايب يعني كلها حاجات برضو تمشي كلمات حب آه بس وفيها لوحات تانية كبيره برضو compositions فنانيات وكلمات وكاليجرافي يعني هو كان تقريبا ثلاث آه، اشكال يعني ثلاث مجموعات